de manera muy especial para que nos acompañen en ese recorrido en el día de hoy. Es el día de la conmemoración del detenido desaparecido. Vamos a iniciar desde el cementerio hasta, hasta el edificio Romance de Paz. Romance. Romance. ¿Qué pasa, Remanso de Paz.